公式 YouTuber のネバセイココロです弟の音です今日の企画はこの冬ネバセイ家で食べる鍋を食べよう食べようじゃない鍋を決めようよ今日は2人で話し合って数ある鍋の種類の中からベスト3を決めたいと思いますというのは嘘企画です 本当の企画はこちら目バせい心に120デシベル出させるまで終われませんというわけでですねまあ今回僕が目バせい心に大声を出させて120デシベル超えを目指すという企画をやっていきたいと思うんですけどもうちのねバせい心はもともと声が大きいということでね今回せっかくね声が大きいんだったらナンバーワンを目指そうじゃないかといやオンリーワンを目指してもらいたいまあきっとねこの企画が終わったら僕は怒られますというわけで今回は音量注意 意ですそれではご覧ください本当にこれやりたかったのえなんでちょっとゆるくなああ姉ちゃん何がっかりだよ姉ちゃんが鍋のことそんな風に思ってるなんて俺思わなかったよ鍋のことを悪く言ったつもりはないんだけどあんまりだよ ごめんごめんお姉ちゃんが悪かったよ鍋もそうだけどさ、うん、どんな企画でも面白くするのがこのチャンネルでしょうまあそうだね分かった分かった分かったちょっと姉ちゃんの方が緩んでんじゃないの緩んでないよ本当えそういう大人が緩んでんじゃないのああ本気で俺はもうこの企画に命かけてるからあ本当に言うたでもうだからまあとりあえずねもう仕切り直しだよもう一回姉ちゃんタイトルコール初心に戻って大きい声で分かったお願いしますうわうわ だよね季節ですね音がそんなに鍋好きだったとはねいや気合入りますよね今日ねもうここで決まった鍋の種類だけしかこの冬食べられませんから、うん、えそうだそれ嫌なんだけどそうだよもうそれぐらいやっていかないとしっかり考えていきましょうオッケーいきましょうじゃあ私からいくよ私はパン粉鍋おすすめです ちょっと姉ちゃんともあろうものが何元気がないぞいや力強く <laughs> ちゃんこ鍋ですよ違うでしょ姉ちゃん何がちゃんこ鍋ですこれぐらいいかないといやもっといけるよ姉ちゃんならほらえどうした何鍋が好きなのちゃんこ鍋ですよ足りないもっと腹から声出して じゃあとりあえずねちゃんこ鍋ねオッケー分かった分かったじゃあ次もっと言いなよじゃあ俺ね、うん、この冬食べたい鍋、うん、まあやっぱすき焼きかなやでね、まあ私は素材の味が楽しめるちゃんこが一番だけどなああ他いないの他はやっぱねまああの寄せ鍋も好きなんだけどキムチ鍋聞こえない聞こえない <laughs> えいやどうした耳遠くなったないきなりなんだって <laughs> キム 鍋が次のおすすめこの冬そうキムチ鍋といったらやっぱりあれだようどんキムチ鍋には普通のうどんを入れてほしいどうした急に黙ったな姉ちゃんさ「ちげえ!」ってめっちゃでっかい声で言ってみてくれる 一緒に言うじゃああいいよいいよいっせーのでえ足りないなじゃあどれが結局いいかなちゃんこですよちゃんこ、うん、ちゃんこちゃんこじゃあまずの服はちゃんこだねじゃあ最後にちゃんこってちゃんこいやいい企画だったと思うよ今日は違うんだ今日は違うんだよ、ね ちゃんこ鍋でしょ今回の企画「ネバセイ心に120デシベル出させるまで終われません!」という企画だったんですまたそういうことやってたの <laughs> うんまあおかしいと思ったよ冒頭からえこんな企画なんかやりたいの本当にと思ったよなんか途中も大声出さそう出させようとするしまあそういうことまあこういうことだったんですよいやでもねがっかりですよまあ結果から言いますと、うん 120デシベルは言ってませんおーまあまあまあそこまではいかなくてもでも違えとか言わせられたもんねかなと思ったら、うん、姉ちゃんは101デシベル、うん、ああまあまあまあ100超えたんならギリいいんじゃないでね、うん、こっからなんだけど俺がね106デシベル出してんだよはえ嘘嘘嘘嘘私よりは出してないでしょそんなに悔しいの なんか勝手にドッキリさせられてさなんか負けましたみたいなこの感じめっちゃ嫌なんだけど <laughs> まあ企画としてはちょっと今回残念ながら期待通りの結果は得られなかったということでねきだよねいつか姉ちゃんが120デシベル出せるように応援よろしくお願いします複雑すごい